ಹಾಯ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಮೂವಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಹಬ್ಬನ ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದು ಗುಳಿಗ ಇವೆಲ್ಲ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು thank you so much sir thank you ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ತುಂಬ ನೆನಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ Yeah. yeah. <laughs> Thank you. Hi hi ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಂದಿನಿ ಇದು ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಹಾಯ್ ನಾವು ಪ್ರಥಮ್ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಸೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ thank you all the best He is a non-Kannadiga, but uh, you can ask him how was the film. Yeah, it was amazing. The acting of because so, so beautiful. Like, in my opinion, like, this is something that. Yeah, the, the wind, like. Very nice talking to you. Seeing you. Amazing movie. All the very best. Thank you so much for giving such a wonderful ಯಾವುದೇ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಅದರಲ್ಲಿ ದೈವನೇ ಬಂದು ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರದ್ದಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ all the best and thank you very much for providing wonderful movie ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ we are so proud so proud you know that Kannada could produce such a wonderful movie thank you thank you so much hello madam movie ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ವೆರಿ ಟಚಿಂಗ್ ಒಂಥರ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಥರ ಬಂತು ವೆರಿ ನೈಸ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು thank you so much all the best yeah very good luck ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶೈಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎರಡನೇ ಸತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಹೋಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಬ ದೂರ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು ಸೋ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಆ, ರಿಷಬ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ Thank you so much. Saptami ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಆಸಮ್ ಈಸ್ ಗಹನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಮೂವಿ ನೋಡಿ ಫಿದಾ ಆಗೋದಾ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಯರ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ನಾಚ್ಕೊಡೋಷ್ಟು ಯಾರೂ ನಾಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ and know we have traveled around uh, 100 kilometers to watch this movie and I feel this is really worth and convey my regards to Rishabh sir also. See you. All the very best for your future. Bye. Bye. Hi Saptami. Hi. Hi, the movie was hi, really, really hi, good. Uh, we really enjoyed it. I think Rishab um, Rishabh has done a really good job, and I've uh, I saw your work as well. It was really wonderful. I loved uh, everyone's acting, and the story was too too good. We really enjoyed it, and all the best for you.